creo que en este año de YouTube eh, eh, he desarrollado un sexto sentido porque, porque eh, te dije antes que yo cuento un poco toda la historia del barrio antes de entrar. Porque he visto que me pasa algo y es algo que he experimentado eso solo con este canal de YouTube. hago un switch, un cambio total de, como de cerebro en el momento que entro en estos barrios y paso de modalidad cuenta historias, mm, narrador, a survivor. <laughs> Tengo que sobrevivir. Entonces, no me acuerdo nada de la historia, estas cosas. Me miro alrededor todo el rato, estoy súper nervioso, obviamente, eh, y veo cosas que si pasó por ejemplo, por pasí de Grasa no me doy cuenta. Mucha gente, por ejemplo, comenta, ah, ¿no has visto el tío detrás que te ha seguido por cinco metros y luego se ha ido? No, lo he visto es que tampoco le voy a decir nada, ¿sabes? Estoy haciendo así, pero hago siempre, si ves mis videos, hago siempre así con la cola del ojo. Cola del ojo se llama, ¿no? La parte esta... Rabillo. Rabillo, rabillo, del ojo. Con rabillo del ojo. Eh, bueno, también porque he vivido esta situación que te acabo de contar de los chicos que vienen detrás y me han pegado, entonces el peligro casi siempre viene de detrás, porque te quieren pillar de sorpresa, ¿sabes? Entonces, sí, es un, no te dirá sexto sentido, pero estoy Mm, tan alerta, tan... como un animal, tío, no sé, como una mosca <laughs> con, con mis ojos. Me siento un poco así. Sí, sí, pero es algo que experimento exclusivamente cuando estoy en estos barrios. Ahora, no es algo que he desarrollado y ahora lo tengo en la vida común, entre comillas. Es algo que experimento solo cada vez que entro ahí.